кеш жарық тәлім тв арнасының көрермендері эфирде маңызды мәселе біз тікелей эфирдеміз бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз өте өзекті әрі қызықты ә, ел арасында мынандай бір қауесеттер тарап жүр аффирмацияға сеніңіз себебі ол адамды байытудың бірден бір жолы дейді енді бірі осыған сенсе бірі аффирмация өтірік дейді сонымен аффирмация дегеніміз ә, распа деп аталады бүгінгі тақырыбымыз ендеше студиямыздың қонақтарымен сіздерді таныстырып өтейін ислам танушы елбек тасболатұлы және де психолог э, ұлмекен сәндібекқызы қош келдіңіздер бүгінгі тақырыбымыз енді аффирмация дұрыс па деп аталады аффирмация дұрыс па бұрыс па дегенге келмес бұрын ең алдымен ә, енді шариғи көзқараспен және де психологтардың көзқарасымен бір өлшеп біліп алайықшы аффирмация дегеніміз не осыған тоқталайық аффирмация дегеніміз бұл латын тілінен аударғанда негізі э, аудармасы бұл бекіту сөздері яғни өзін өзі сендіру өзін өзі иландыру деген мағынаны білдіреді қандай да бір сөзді қайталау арқылы өзінің жаңағы ә, бейсанасына сөздерді орнықтырып осы арқылы адамның өміріне өзгешелік алып келу деп түсіндіреді яғни жоқ нәрсені бар деп өз өзін жоқ нәрсені сендіріп өзін өзі солай ә, иландыру мақсатында өміріне бір қандай да бір таңғажайып нәрселерді алып келу енді бұл жаңа бекіту деп жатсыз ғой енді жаңа латын тіліне аударғанда тағы бір нұсқасында осы аффирмация қалай шықты десе 20 ғасырдың басында бұл ұғым адамды жағы өз өзін көтеруі еңсесін көтеруі өз өзін бір жақсы көңіл күйге алып келуі барысында сол мақсатта осы аффирмация ұғымы шыққан екен жаңағы адамның салы суға кетіп бір көңіл күйі болмай жүдеп жабырқап жүрген кезінде мен мықтымын мен күштімін бұндай нәрсеге жаңағы көңіл күйін түсіруге болмайды деген сияқты адам өз өзін көтеру мақсатында шыққан нәрсе екен кейіннен психология ғылымының бір саласы болып бекітіліп армандарды орындаушы құрал ретінде пайдаланылып кетті да бұл көп жағдайда енді осыған шариғатымыз не дейді жалпы сіз қалай түсінесіз аффирмация дегенді аффирмация енді анықтамасы белгілі болып тұр ал енді шариғатымызда Э, осы аффирмацияның э, талдай келе қаратын болсақ э, ұштасатын тұстары бар ұштаспайтын тұстары бар енді ұштасатын тұстары мына жақсы ой иә аллаға деген демесе жалпы адамның санасының жақсы ойда болуы ә, оптимизм дейміз ғой былайша айтқанда бір ә, жақсы көзқараспен қарау бұл дін құптайтын нәрсе ә, сонымен қоса ә, былайша айтқанда үмітті болуы адамның мысалы ә, саид бин мұсаиб деген ә, үлкен табиғин ғалым бар сол кісінің бір дұғасы бар екен я раббым өзің жайында жақсы ойда болуды сұраймын дейді және өзіңе шынайы тәуекел етуді сұраймын дейді демек аллаға шынайы тәуекел ету алла жайында жақсы ойда болу мұсылманның міндеті ә, мысалы пайғамбарымыздың сөзінде хадиси құдуси дейміз алла тағала сол өзінің бір сөзінде айтады хадис арқылы жеткен хадисе құдусиде мен пендемнің ойлағандаймын дейді пендемнің ойлағандаймын осы тұстарынан қарағанда жақсы ойға итермелеу бұл ә, дінге ұштасады иә дінге ұштасады алла тағала үлкен мақсаттарды жақсы көреді дейді төмен ниеттерді мақсаттарды ұнатпайды дейді осы ойдың түзеу болуы жақсы болуы жақсы бірақ екінші жағы енді шығу тегі батыс өңірінен немесе батыс елдерінен шықты деп ойлаймыз батыс елдерінен кейбір бір ә, видеоларға бір көзім түскен еді ол жерде осы ә, аффирмация немесе осыған ұқсас мағыналарда мына әлем өздігінен жаратылды деген яғни аллаға қатыстырмайтын адамдардың бір сөзінде көріп едім демек бұл мысалы қарасақ ойдың немесе адамның сөзінің немесе жазуының э, сол э, қалаған нәрсесінің болып қалуына э, әсер етеуін немесе соны бір үміт еткендейсі адам демек сол пайданы ә, үмітін неден күтеді десе сол өзінің айтқан сөзінен немесе өзінің жазған жазуынан иә немесе ойынан ал енді бізде дінімізде себепке негізделу бар ә, мысалы пайғамбарымыз айтады Э, бір кісі сұрайды ғой сахаба иә алланың елшісі түйемді байлап тәуекел етейін ба байламай тәуекел етейін ба деген кезде пайғамбарымыз айтады түйеңді байла да аллаға тәуекел ет дейді яғни жоғалып кетіп қашып кетуінен сен себебін жаса ары қарай да алладан амандығын тіле деп аллаға тәуекел етуді сұрайды ә, сондықтан мына себепті сүйенеді мұсылман бірақ себептің өзі сол мысалы хадистегі айтқанда түйені қорғайды деп есептемейміз мына байлап қою немесе жеп Ә, түйені қорғайды деп есептемейміз мұсылманшылықта бәлкім ол себеп қана нәтижені беретін алла иә емделеміз дәрі ішеміз ол ә, дәрі ішу себеп болса нәтижесін емді беретін алла сондықтан ә, аффирмацияда бұл жерде алла тағалаға байланбағандықтан иә мәселенің түбі кім береді дегенде ойынан сүйеніп қалуы мүмкін жазуынан күтіп қалуы мүмкін алланы қоспауы мүмкін пайғамбарымыз айтады кез келген іс алласыз басталса дейді бисмилләсіз басталса ол берекесіз болады дейді нәтижесіз болады дейді сондықтан бұл жердегі аффирмацияның жаңағыдай дінге қазіргі көрінісіне қарайтын болсақ жақсы ойға қызықтырғаны жақсы бірақ аллаға байланбағаны бұл тек қана себептің өзінен нәтиже күткені бұл шариғатымызға қайшы болып есептелінеді жақсы енді қазір осы тәуекел жайына тағы да келеміз жақсы айтып қалдыңыз бір нәрсе сұрайыншы ханым мысалы ә, визуализация деген бар иә елестету жоқ нәрсені және аффирмация ойша бар деп сендіру өзіңді осы екеуі егіз ұғым ба әлде бөлек нәрсе ма бірге жүре ма визуализация да аффирмация да екеуі де сол ә, менің ойымша осы эзотерика нлп деген ғылым бар өздеріңіз білесіздер ол бағыты NLP-да осы тіл арқылы сөйлеу арқылы адамды сендіру ғой ал визуал ә, визуализация дегеніміз оны аудиал кинестетик деп жатамыз ғой э, визуал деген сияқты визуалда мысалға оның көз ә, көзіне қарап отырып картинамен қарап отырып өзінің ойындағы нәрсені іске асыру бұл адамның тыныштық жағдайында іске асады иә мысалға медитация жасаған кезінде қандай да бір тыныс алуын реттеп сондай өзін бір сол сәтте елестетіп бір сезімдерін іске қосады бірақ енді мен бұл жерде психологиялық жағынан айтатын болсам психолог маман ретінде мен бұл ә, аффирмация жағын ә, қолдамаймын өйткені адамның ә, шынайы өмірінен алыстау деп білемін өйткені өздеріңіз білесіздер адам өзін қандай да бір қорғансызбын мен керемет заманда өмір сүріп жатырмын андай бақытты өмірде өмір сүріп жатырмын деп айтады да сөзімен иә мысалға бірақ дегенмен де оның көзқарасы мысалға ә, өмірде кездеседі қазіргі қоғамда кездесіп жатқан зорлық зомбылық та кездесіп жатыр сатқындық немесе ұрлық қарлық кездесіп жатыр бірақ оған қарамайды да адам жоқ мен керемет өмірде жаңағыдай ә, таңғажайып өмірде сүріп жатырмын деп өзін алдайды сол кезде адамда ағар пікір пайда болады да сол үшін бұл жерде қатты қиялдай бермей осы қазір және осында принципін ұстанып ә, шынайы өмірде болған дұрыс деп ойлаймын ал аффирмация жаңағыдай сөзбен адамды өзін сендіру оның барлығы жаңағыдай ә, болмассыз біз таңғажайып бір өмірге алып барады және адамды бір ересек өмірден емес бір балалық сәтте жүргендей елестетіреді яғни өз өзін жоқ нәрсеге бар деп сендіріп бір рамканың ішіне э, иә қамап қою ғой енді қараңызшы э, аффирмацияны қолдайтын сіздің енді психолог болғаннан кейін басқа да әріптестеріңіз көп қой иә. аффирмацияны қолдайтын психолог мамандар өте көп негізі э, енді не себепті оларды не қызықтырады осы әлде расымен жүзеге асқаннан кейін аффирмация дегенде мен қолдайтын бір тұстары бар ол деген енді жақсы сөз жақсы сөз жарым ырыс деген нәрсе бар ол дінде де бар иә мысалы адамның аузынан негізі әр, әр сәтте иә. жақсы нәрсе шығу керек ал енді мен осы бекіту сөздерін қолданатын сәттерім ол ауыр депрессияда жатқан адам мысалға өмірінен үміт үзген ешқандай көрмейтін жақсылықты көрмейтін тек негативті ойларда оларға вот керек аффирмациясы арылу үшін ғана ол бір аздаған уақытқа ғана керек мысалға тіпті осы аффирмациялық сөздер мен денім сау менің денім сау денсаулығым мықты деген сөздер мына тіпті обыр ауруының төртінші үшінші стадиясындағы дерттен де алып шыққан сәттер бар бірақ енді бұл кезде қазіргі сәттегі енді бәрі қолданып жүрген ол аффирмациялар деген адамды бір шынайылықтан алып кету жаңағы Э, бейсана бейсананың э, бейсананы э, қалай дейді бейсананы дамыту ғой былай қарағанда бейсананы дамытқанда да бұл жерде бізде сана және бейсана болып бөлінеді ғой осы жерде түсіну керек те халық бейсананы біз өзіміз ә, реттей аламыз иә бірақ бізде сознание мысалға сана дегенде мысалға күнделікті біздің ә, осы күнделікті өміріміздегі болып жатқан жағдайлар нені көреміз нені қабылдаймыз ал сана ол тек қазіргі болып жатқан жағдайды ғана алады да ал басқа бөлшектерін бейсанаға лақтырады ал бейсанада ол қалады бейсанада жатқаннан кейін мысалға әрбір адам күнделікті оянады да айтады мен бүгін спортпен шұғылданамын дейді бірақ күнделікті тұрғысы келеді сағат онда тұрады мысалы сегізде тұрғысы келеді онда тұрады неге өйткені бейсанада жатқан түсінік ол адамның жаңағыдай ә, бұрыннан келе жатқан жалқаулығы сол үшін қандай да бір аффирмацияны орындамас бұрын ол аффирмацияның мағынасын мәнін түсініп алып мысалға қандай да бір әрекет жасағыңыз келсе ішкі ресурсты дамытқан дұрыс баяғы травмалармен жұмыс жасаған дұрыс сонда ғана аффирмация іске асады ал егер отырып ой мен қазір баймын менің қолымда қаншама ақша бар менің астымда көлігім бар деп осы шақта айтады ғой оның барлығы орындалмайды өйткені адам әрекет жасамаса мынау біршама адамдар жалпы қоғамда екіге бөлінеді ғой енді дінге қызмет етіп жүрген дін жолында мынау ә, құдаймен қарым қатынасы түзу десек те болатын шығар осындай кісілерді сырт көз енді кейбір адамдарымыз ұқпай асыра сілтеп былай айтады да осы жаңағы дін жолында жүрген кісілер жаңағы өзіңіз айтпақшы тәуекелшіл құдайға тәуекел тәуекел етіп қана қойып ісінің бәрін аллаға тапсырып ары қарай ештеңе істемейді бұлар бұл дұрыс емес деп мысалы да айтып жатады біз мынау дін жолында жүрген кісілер тек қана осылай ғана көреді екен аллаға тәуекел етіп құдайға ісін тапсырды болды сонымен нәтиже күтіп жата береді деп енді осы орайда тәуекелді бір толық түсіндіріп айтып беріңізші ашығырақ ә, негізі орынды сұрақ қойдыңыз мынау тәуекел демекші <clears throat> тәуекелдің ә, шарттары бар екен тәуекелдің шарттарын ә, пайғамбарымыздың сөзімен ашықтайтын болсақ ол кісі ә, бір сөзінде айтады сен ә, ешқашан өлмейтіндей өмір сүр дейді және қазір өліп қалатындай ақыретіңе дайындал дейді міне осы алтын екі қағида иә э, өлмейтіндей өмір сүру деген не яғни өмір тіршілігін жаса ә, өзіңе отбасыңа еліңе бүкіл әлемге пайдалы нәрселермен айналыс артынан із қалдыр иә мына қиямет қазір басталып қалады десе бір ағаш егіп кетіңдер дейді пайғамбарымыз сондықтан пайғамбарымыздың дініміздің тағылымын қарайтын болсақ әр қашан адамды әрекетке итермелейді бірақ әрекетіміз мынандай екінші жағы әрекетіміз ол ә, біз істейміз бірақ нәтиже шынымен өзінен өзі бола ма деген нәрсе егін егеміз егінді өсіретін кім әлбетте алла иә құдай сақтасын жаңағыдай құрғақшылық болып қалса әртүрлі апаттан сақтайтын кім алла тағала бәрін ә, э, түбі нәтижесін беретін алла тағала екен сондықтан ә, деп э, жатып алу әрекетсіздік бұл ә, дінді бұрмалаушылық ал енді шынайы тәуекел сен себебін жасайсың жоғарыда айтқан түйеміздің мәселесінде әрбір себебін шарттарын орындағаннан кейін нәтижені алладан күтесің ал енді ешқандай себепті орындамай ешқандай бір әрекетке бармай бәрін алладан күтемін десең бұл сенің өзің өзің алдауың аффирмация демекші демек ә, бұл да сол ә, ұғымға сәйкес келеді яғни сен әрекет жасауың керек себебін жасауың керек өйткені мына адамда алла тағала берген ә, күш қуат бар иә энергия көзі бар мысалы алла тағала күш қуат берді ақыл сана берді соны орынды ә, жерге пайдаланып уақытыңды үнемдеп сондай бір жақсылықтарға әрекет жасауың керек артынан ә, алла тағаладан дұға тілеуің керек екен сондықтан мына аффирмация демекші аффирмация жетілмей қалған бір ә, бір идеология деп ойлаймын жетілуі қандай десе жетілуі соны аллаға байлау иә аллам ә, мен бақытты болғым келеді бай болғым келеді қуатты болғым келеді пайғамбарымыз сөзінде сендер бәр нәрсені алладан сұраңдар дейді тіпті аяқ киім аяқ киімнің бауын да алладан сұраңдар дейді сондықтан алла тағала құран кәрімде айтады егер бір іске бел болсаң аллаға тәуекел ет дейді яғни себебін жасағаннан кейін аллаға тәуекел ет алладан сұра мына ә, ислам әлемінің үлкен ғалымдарының бірі айтады ә, тіпті сен алламен сөйлес дейді иә кейбірде дұға жасай беру ыңғайсызданатын адамдар бар мұсылмандар мысалы ә, сол кезде сен қолыңды көтермей ақ иә аллам мен осы жерге бара жатырмын немесе осы іске ә, жаңағыдегі аттанып жатырмын осының нәтижесін өзің оң қыл деп ә, себепке кірісу екен сол ә, тәуекел демекші демек тәуекеліміз ә, соқыр тәуекел болмау керек ә, біз дініміз бұл соқыр тәуекелден бізді тыяды иә ә, мына күнәні жасап жасап алып я аллам я алла дегеннен дейді иә мына даналарымыз сен соның себебін жаса дейді яғни амалын жаса күнәдан сақ бол біреудің алла әжібін аттаудан сақ бол одан кейін иә аллам мені кешіре көр мен жарлық ай көргі десең міне осы ә, орында ә, санаға қонымды болады дейді жақсы түсінікті енді ә, жалпы әр істі мынау жаратқанға байлау соған тапсыру әрекетін жасау деген мәселені айттыңыз бұл түсінікті нәрсе адам мына құдайға байласа ісін бұл енді тәуекелге жатты иә ал енді аффирмациямен айналысатын кісілер бұлар жақсы мен бай болғым келеді мен бақыттымын деп айтты бірақ ар жағын кімге байлайды ар жағын өзіне байлайды өзі әрекет етеді ақша табу үшін еңбектенеді мм егер арық, арық болғысы келсе күнде арықпын арықпын дей бергеннен адам азбайды ғой сол сияқты күнделікті екі литр су ішеді спортпен шұғылданады денесін күтінеді солай айтып алып әрекетін жасау керек әрекет жасайды нақты өзіне талап қояды соны жасау үшін содан кейін нәтижесінде өзінің керегін алады нақты әрекетке байланысты достарыңыздың құрбы құрдастарыңыздың арасында осы аффирмациямен айналысатын адамдар бар ма шыныңызды айтыңызшы маған негізі клиенттер келгенде психологиялық кеңеске осындай тренингтерге бардым бардым содан кейін аффирмациялар айттым мүлдем көмектеспейді деп маған шағымданатын клиенттер өте көп бірақ оның астарын қарайтын болсақ ол қанша жерден аффирмация айтса да адамның ішкі түбінде қорқыныш тұрса мысалға расымен де жаңағыдай өзіне сенімсіздік балалық шақтан қалған мәселелер травмалар болса ол қанша жерден қазір мен әдемімін мен бақыттымын деп айтса да астындағы жарасы емделмесе ешқандай да нәтиже болмайды сол үшін біздің психикамыз қалай қалыптасқан мысалға біз қандай да бір мәселені көрген кезде қандай да бір адамды көрген кезде бізде ана бейсана дейді ғой бейсанада егер мысалға бай, байлықты айтып жатады ғой қазір бейсанада мысалға барлығы айтады ой мен қазір байып кетемін мен былай айтсам байып кетемін қайдағы байлық ол мысалға түп атасында ата анасы бала кезінен бастап ой біз осы жарымаймыз біз ә, байлықтан байлық қорлық ол бай, бай адамдар олар ә, жаңағыдай жаман адамдар байитын тек жаңағы жаман кісілер байиды солай ә, ақша қолдың кірі деген сөздерді миына кәдімгідей орнатып алған адам қайдағы байлық болады ол бай болғанның өзінде де тіпті осы байқап жатамыз статистикаға қарасақ та қазіргі клиенттерге де қарасақ та қанша жерден ақшасы бар бірақ іші психологиялық жағынан да кедейлік байқалып тұрады ол өйткені көрініп тұрады өйткені ол түпкі санасында ол кедей адам сол үшін оны түп тамырын ақтармайынша мен байып кетемін мен сондай керемет болып кетемін деген ол жай ғана алдау оны түсіну керек деп ойлаймын қазіргі сәтте жиырма бірінші ғасыр ғой мынау э, аффирмация өзі жаңағы рет реті бар ғой орындалатын қалай жүзеге асады ол жүзеге асқанда қандай да бір сөздері бар ма арнайы сөздер дегенде ол аффирмацияны айтқан кезде нақты осы шақпен жазу керек деп айтады болашаққа да емес өткен шақ жарамайды өткен шақ жарамайды өйткені біздің миымыз қабылдаған кезде өткен нәрсені өтті деп қабылдайды болашақта әлі болған жоқ сол үшін осы шақта жазады осы шақта жазғанда да ә, күнделікті айту керек деп айтады бірақ кейбір сәттерде осы қағазға жазу деген айтады қағазға жазу керек деп мен бірақ осы қағазға жазу жағын ә, жаңа елу пайыз қолдаймын қағазға жазып қойып қойған жағдайда адам есіне түсіріп тұрады не істеу керек екенін сондайда қана ол іске асуы мүмкін аффирмациясы ал егер оны күнде айтқаннан егер әрекет жасамаса нәтиже болмаса ол әрине дұрыс емес ол уже адамның <laughs> кәдімгідей ә, жаңағы дұрыс емес қасиеті болып табылады иә сол үшін әр кезекте егер бір нәрсені жасағыңыз келсе міндетті түрде қағазға түсірген дұрыс өзіңіз көргеніңіз жақсы енді ол қағазға түсіргенде мысалы не деп жазып қою керек кімдер жазып қою керек қазір аффирмацияның тәсілі былай ғой мысалға көбісі айтады ғой мен жаңағыдай машинам болған қалай мен осындай байлықты қалаймын деп қалау арқылы жазудың қажеті жоқ дейді содан кейін жаңағыдай ә, қалай дейді болмаса екен деген сияқты емес нақты жазу керек екен мен ә, осындай осындай маркадағы көлікпен жүргізіп жүрмін осындай көлікті машинамен жүргізіп жүрмін деп осы шақта жазу керек осындайсына мен қаражатымның количествосын жазасыз оның санын мөлшерін жазасыз менің айлық табысым айлық табысын иә? нақты жазу керек бірақ кей кезде осы аффирмацияның бір адамды қинайтын жері көбісі айтатыны жаңағы рамкаға салады дейді мынадай мынадай уақытқа деп енді бұл жерде расымен де аллаға бір серік қосқандай болып табылады өйткені бір қандай да бір уақытта мен осындай қылып байып кетуім керек деп а егер сол баймаған жағдайда мысалға адамда расымен де ә, күйзеліс пайда болады осы яғни сол 2021-дің мысалы қазір 2021 болса 2022-нің қаңтарының үшінші қаңтарда мен yeah. Иә. осындай көлік аламын деп жазып қояды содан кейін қаңтар қайда қаңтар болады қаңтарда машина жоқ содан кейін отырады қайда машина содан кейін адамның көңіл күйі бұзылады содан кейін уже адамда депрессияға ұшырауы мүмкін сол үшін бұл жерде алдама өзін өзі алдамас үшін кішкене шынайы өмірге осы шақта өмір сүрген дұрыс расымен әрекет ет тәуекел ет жұмыс жаса еңбек ет әрі қарай уже расымен де бірақ мына сөздерді дұрыс таңдаған дұрыс өйткені біз айтамыз күнделікті жағымсыз сөздерді негативті сөздерді болмайды болмайды дей бергеннен хотя бы жақсы сөздер айтқызсаңыз ол да өзіңіздің көңіліңізге психоэмоционалды жағдайыңызға жақсы әсер етеді жоқ деп айтпа жоғаласың деген иә, сияқты иә жоқ деп айтсаң жоғаласың жақсы сөз жақсы иә. жарым ұрыс деп енді мынау жаңа көлікті белгілі бір мерзімге дейін болмаса нақты бір жоспарды белгілі бір уақытқа дейін қойып қою ә, жалпы дұрыс па осы шариғатымызда өзің алдыңа бір жоспар мақсат қойған сияқты бола ма негізі әлде басқа ма ә, жоспар бұл керек нәрсе ә, керісінше былай талап етілетін нәрсе мысалы көп елге танымал мысалы білеміз мына абдужаппар сманов ағамыз бар ол кісі мына 17 жасында армандаған екен қазіргі сарыағаш медресесін осылай жасаймын құрамын деп әлбетте алладан сұрағаны бар иә әрекеті бар ә, сол жоспарының нәтижесін қырық бір жылдан кейін көріп отыр иә ә, орта азия теңдесі жоқ сонда бір мешіт иә көлдің ортасында медресе ашылып отыр демек ол жоспар ә, керек мысалы ә, қазір ә, адамдарды бір ә, амбицияға немесе жақсы бір ә, бағытқа итермелеп жүрген мына марғұлан сейсенбай ағамыз бар сол кісінің сөзіне сүйенсек мына жоспар әлбетте керек нәрсе жоспарсыз ешнәрсе болмайды мысалы дініміздің бәрі жоспармен негізделеді иә мысалы қазір құптан намазы ертең таң намазы деген сияқты өміріңді уақытыңды қадағалап жүресің мына дінімізде мына жаңағдегі екі адам адам екі нәрседен қапы қалады дейді ғой денсаулық пен бос уақыттан сондықтан неге қапы қалады десе осы жоспарсыздықтан қапы қалады екен ал енді ә, жоспарлау ол жақсы нәрсе бірақ сол жоспарыңның болатын және кімнен күтесің сол мәселе бәрі сондықтан дінде ә, нәтижесін ә, алладан үміттену алладан күш қуат сұрау таңертең кешкі зікірлер бар ол неге айтты пайғамбарымыз өйткені осы жоспарыма аллам өзің нәсіп ет өйткені мынау ә, дін ғұламалары айтады адамның қаншалықты амбициясы мықты болмасын дейді ол ә, тағдырдың ә, қамалын ала алмайды дейді яғни тағдыр деген нәрсе мұсылман сенетін нәрсе тағдыр э, ол алланың бізге жазған маңдайымызға несі бір жазбасы оны ешкім өзгерте алмайды сондықтан ә, тағдырымыз жақсы болу үшін иә э, сондай бір алдағы болашаққа бір үмітіміз арту үшін алладан дұғамыз жақсы болу керек екен мына аффирмация дұға дедік қой негізі аффирмацияның дұрыс көрінісі ол дұға ә, дұға дейміз ол қалай яғни пайғамбарымыз саллаллаху айтады ә, мына дұға ғибадаттың жүрегі дейді яғни кез келген нәрсені алладан үміт етуің алладан үміт етуге ә, болады үмітің ә, мына дұға демекші дұға пайғамбарымыз айтады сендер дұға жасағанда міндетті түрде қабыл болады деп жасаңдар дейді сеніңдер сеніңдер дейді яғни күмән болмасын дейді адамның ә, жегені ішкені адал болса шарттары дұрыс болса дұға қабыл болатын шарттары демек ол міндетті түрде қабыл болады екен пайғамбарымыз айтады қабыл болғаны үш түрмен болады дейді сенің айтқаныңдай болуы мүмкін әрдайым болуы мүмкін емес дейді мысалы мен осыны қалаймын десең ол алла тағала басқалай да беруі мүмкін дейді дұғаның қабыл болғаны не сенің сұрағаныңдай болады дейді немесе алла тағала сенің сол дұғаң үшін бір жамандықты сенен кетіреді дейді бәле қазан немесе ақыретке саған қор қылып алып қояды дейді сондықтан мұсылман осы аффирмацияның дұрыс көрінісі дұғаны дұрыс жасай білсе осы ә, керемет болады екен жақсы түсінікті енді бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен рұқсат болса қосайық тыңдап тұрмыз сіз тікелей эфирдесіз қандай сұрағыңыз бар уағалейкум ассалам жұма мүбәрак болсын кезінде мен сетевой маркетингте жұмыс жасап едім сол кезде біз алматыдан келіп оқытушы еді бұл кісі жаңағы вижн картинка деп жатады да үйімізге жаңағы болашақта қандай машина мінгіңіз келеді қандай үйге жаңағы тұрғыңыз келеді қанша болашағыңыз болу келеді қай мемлекетке саяхат жасағыңыз келеді жаңағы сол туралы картинкаларды іліп қойып күні күнделі соған қарап жаңағы осы нәрсе болады менде деген сияқты әрекет жасалды осы қаншалықты негізі іске асады және осы іске асқан кісілер де бар да негізі мхм өйстіріп қойса күнделікті адам өз өзіне көріп соны өзіне сендіре біледі дейді да соған әрекет жасаса құдай өзі береді өзін береді деген сияқты құдай секрет деген видеоны көрдік сонда шынымен мысалға жақсы нәрсе айтсаң жақсы нәрсе болады жаман нәрсе жаман нәрсе болады да осы картинка жайында бір білмеген толығырақ жалпы вижн картинка жайында визуализация ғой енді жақсы түсінікті рахмет сұрағыңызға өте керемет орынды сұрақ жалпы бұл сетевой маркетингті бірден біліп отқан шығарсыздар енді мен де иә. біліп отырмын сіздерге де мәлім ғой атын айтпай ақ қояйық дегенмен ә, менің айналамдағы таныс көз көрген адамдардың біразының үйіне барсаң төрінде кәдімгі ілініп тұрады ғой ол сурет көліктің де үйдің де басқаның да бұған не дейсіздер расымен орындалатын нәрсе ме армандар коллажы деп айтады ғой иә армандар картасы дейді армандар картасы ә, армандар картасы негізі енді адамға бәрібір сол әрекетке алып келеді ғой адамның жаңағы қарағанда мотивация болады ғой былай айтқанда әрине бейсанасы өйткені адамның жоспары ғой ол бейсанаға қалай біз ә, жаңағыдай бағдарлама береміз соны орындауға тырысады өйткені біз оған әрекет жасау керекпіз бірақ енді бейсанада э, қарап отырсаңыздар мысалға сіздерге бір түсіндіріп кетейін де адамның санасы мысалға адам мас күйінде қандай да бір ә, басқа ауданда тұрса мысалы өзінің үйіне бара алады иә тіпті мас күйінде де бейсана арқылы барады сол сияқты ғой бұл жерде бейсанаға біз қалай барлық ә, информацияларды ақпараттарды бекітеміз сол ары қарай бізге көрсетіп тұрады егер осы аффирмация деп айтып жатады жаңағыдай тілекті орындау дұғаны орындау деген оның барлығын осы бейсанаға толықтырған кезде адамға өзі көрсетіп тұрады былай жасау керек былай жасау керек деп ал мына армандар коллажы осы бейсанаға бекітілген нәрселер олар орындалуы мүмкін мүмкін дейсіз ғой елу де елу иә? елу де елу бірақ адамның өзінің әрекетіне қарай оны іліп қойып қарап отырғанда ешқандай өзгеріс болмайды оған арманды картасына қарап әрекет ететін адамдар да бар ә, не болмаса жай соған қарап қызығып ой керемет екен деп қиялдап жүретін кісілер де бар ә, сіздің пікіріңіз қандай бұған армандар картасына сызып тамның төрін өліп қойсақ әлбетте бұл себеп жағынан қарастыруымыз керек бұл нәрсе <coughs> іліп қойып адамның жаңағыдегі бейсанасына айтылғандай жақсы әсер етіп жатса ә, мынау негізі мына шәкәрім атамыз айтады ғой сен ойыңа сақ бол дейді ой сөзді тудырады сөзіңе сақ бол сөз іс әрекет тудырады дейді іс әрекетіңе сақ бол ол адамның әдетін тудырады дейді әдетіңе сақ бол ол сенің тағдырыңды шешеді дейді түсіндіңіз сондықтан ол ойдан басталады адам ә, түзелу өзгеруі санасының өзгеруінен басталады енді санасын өзгеруге себепкер болатын нәрсені э, қолдануға болады иә мына жаңағыдай жоқ демекші пайғамбарымыз айтады жоқ демеңдер дейді жоқ демеңдер дейді яғни жоқ сөзін дінде қолдану ұнамсыз иә болмай тұр басқа басқа баламасын қолдан бірақ жоқ сөзін қолданба дейді сондықтан мына сананы өзгөртүүгө арналган багыт багдар жакшы нерсе бирок <coughs> э, сол э, биздин алтын кагыйдабыз дейбиз э, мына мусулманчылыкта баардык нерсе алланын тагдыры менен болот алланын жаратуу менен болот өзүгүнөн эч нерсе болмайды биз эми мусулман иретинде өзүгүнөн болот деп сенетиндерге биз кошулмайбыз ал енді аффирмацияны мусулман жагынан карайтын болсок осы жақсы ойға итермелейтін нәрсені істеуіне болады бірақ бұл осы іліп қоюым маған ә, жаңағыдегі машинаны алып береді немесе үйді алып береді деп соған шектеліп қалуы немесе түге түбегейлі аллаға тәуекел ете алмауы бұл ә, адасушылық дейміз жақсы енді түсінікті қазір ораламыз қайтадан бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен ә, кеш жарық тыңдап тұрмыз қандай сұрағыңыз бар алло айта беріңіз тікелей эфирдесіз саламатсыз саламатсыздар айта беріңіз иә мен де қазір бір басымнан қиын жағдай өтіп жатыр бір бала бір қыз болған қызым үйленді ұлым үйленді өз есебінен бөлек тұрып жатыр ал қазіргі уақытта мен осы уақытқа дейін барлық жағдайын жасағанмен қазір жалғыз қалғандаймын да бірақ та қалай да барсам да қадамымды дұрыс істемей қалатын сияқтымын ше енді қандай жол қай қиылыстан жол тауып кетерін соны білмеймін ше ешқандай қолым іске жүрмей жатыр оқу үлкен оқу күтілмеген балаларды оқыттым бірақ қазір қазіргі жағдайда алға қадам басар шамам жоқ не істеуге болады жақсы рахмет алла жеңілдігін берсін енді бізде тағы да бір хабарласқан көрерменіміз бар екен екінші телефон қосайық кеш жарық тыңдап тұрмыз қандай сұрағыңыз бар алло саламатсыздар саламатсыз айта беріңіз менің сұрағым мынандай еді психолог ханымға мхм сұрағым мынандай мен отбасымда бір проблема болды да жолдасыммен жолдасым маған енді көзбен салды енді сол мен отбасымды сақтап қалу үшін мен ыыы мынандай аффирмация жасадым енді телевизордан көрдім ютуб арналарынан көріп ііі алладан сұрап қағазға жазып е алла менің отбасым жақсы тату тәтті жолдасым адал ә, балаларыма адал дегендей сондай ә, өзіме сондай аффирмациялар жасадым бірақ ол енді соншалықты ол не бере ма нәтиже бере ма менде отбасымды сақтау үшін бірақ балаларымның әкесі ғой дегендей сондай мысалы алладан сұрап әрекет жасадым да қанша уақыт болды қағазға жазып қойғаныңызға қағазға жазғаныма екі айдың көлемінде асты нәтиже бар ма нәтиже болғанда нәтиже кішкене болса да шығып жатыр енді бар сияқты ма келеді дегендей звондайды бұрын звондамайтын сіздерге өтірік маған шын бізге де шын біз енді ұят ол жерде ұят қой ұят болса да айтайын ә, жолдасымызбен біз төсек қатынасында бір жылдың көлемінде болмай кеткен күндерінде болғансын содан мен осындай әрекеттер жасадым да енді ұят емес бұл менде проблема болғаннан кейін айтып тұрмын да енді ә, сіздер осы қандай не айта аласыздар көмек ретінде мен отбасымды сақталып қалу үшін жақсы кейіпкер сұрағыңыз бар сізге сұрағы бар екен енді сізге сұрағым бар сіз жолдасыңызды кешірдіңіз бе толығымен әрине енді барлығын шынымен кешірдім рахмет жақсы рахмет сұрағыңыз түсінікті қазір енді жауап береміз бірінші көрерменіміздің жаңағы сауалы енді тақырыпқа бір сай келеді деп айта алмаймын дегенмен ә, бір психологиялық жағынан қатты бір соққы алған сияқты әрине ә, шариғи тұрғыда психолог мамандар болып бір қандай ақыл кеңес бересіздер э, бұл кісіде қазір бірінші кейіпкер бірінші сұрақ беруші кісіде ә, кәдімгідей ауыр сәт болып жатқан сияқты иә. өйткені іштегі бір назы бар өкпе назы бар деген сияқты сол әрек, ә, жаңағыдай сәттермен жұмыс жасаса сол мәселелермен жұмыс жасалып толығымен бітсе ол сол нәрсе шығуы мүмкін бірақ ол өзін қолға алғаны дұрыс қолға алғанда осы жұмыс жасаса психологиялық жағынан сосын өзін жақсылыққа үгіттесе әрине дұрыс шығып кетеді психолог мамандарға жүгіну керек иә? жүгіну керек міндетті түрде сіз не дейсіз дәл осы тұста өз өзін жоғалтып алған кісі қатты қорқып қалған сияқты пайғамбарымызға бір сахаба ә, екінші бір сахабаны мен жақсы көремін деп айтады ә, яғни сол іс әрекеті көркем мінезі сол үшін жаңағыдегі ә, мен ол алла үшін жақсы көремін деген кезде пайғамбарымыз айтқан екен оны сен өзіне айттың ба дейді сол кезде ол сахаба жоқ айтқан жоқпын дейді онда айт сен дейді сондықтан мына отбасылық мәселеде ә, сүйену сүйенгісі келген адамдар мүмкін сүйеу бола алмай жатыр мұны соны жаңағдегі ә, э, не істеу э, жөніне келтіру айтып ә, бас қосып соны жаңағдегі ішін ә, ішіндегіні айту мәселесі ә, айтылу керек деп ойлаймын ә, сендерді жақсы көремін балаларымсыңдар деп сондай өзінің ә, сезімін білдіру деп ойлаймын екінші мәселе мына <clears throat> бұл дүние алма кезек бірде жақсы бірде жаман бірде қуанышты бірде қайғылы э, сонда бір қиыншылық болып қалса пайғамбарымыз э, не намазға жығылады екен намазға жығылып алладан көмек тілейді иә дұға қылады иә аллам мысалы жайындегі ғалымдардың сөзін айтып жатыр ғой алламен сөйлесу алламен сөйлесу дейді э, иә сырласу сен қолың жаюың да шарт емес дейді иә иә аллам осы жағдайдамын деп сен ішіңде бүкіл проблемаңды аллаға айт дейді мына психолог деп жатырмық қой сондықтан мына ең бірінші ә, жүздену керек болған ол алла тағала дейді да иә жүздену керек болған алла тағала сосын жаңағыдай себептерін жасай жатады бірақ алла тағалам осындай қиыншылықта тұрмын өзің маған жеңілдік бермесең сен бір ә, жақсы жаққа өзгертпесең менің қолымнан ешнәрсе келер емес деп алла тағалаға тәуекелін білдіру керек сол кезде э, өте жеңілдік алады ал жақын уақытта алады деп сенеміз жақсы енді жаңағы көрерменіміз көріп отқан болса алла жеңілдігін берсін ең бастысы құдайдан үміт үзбеңіз э, жақсылық тілеңіз дұға етіңіз дұға мұсылманның қаруы дейді сондықтан да э, құдай өміріңізді түбегейлі өзгертеді деген сенімдеміз әрине өзгертеді де егер дұға етсеңіз шынайы сұрасақ енді екінші жаңа хабарласқан көрерменіміз бар ғой осы жерге қосып кетсем иә ә, алла тағала барлығымызды қолдаушы иә өздеріңіз білесіздер Э, алладан дұға тілейді әрбір адам шынайы тілейді бірақ алла тағала әрбір адамды себепкер етіп жібереді иә мысалы жаңағы бізді көріп отқан әйелдің өзі құдайдан дұға жасаған болуы мүмкін иә мысалы оның есесіне мысалы қазір маңызды мәселені көріп отыр мысалға шешімін табу аздаған болса да бір көрініс болды сол сияқты құдай қандай да бір тілекті қабылдаған кезде пендесінен оған қандай да бір жолды көрсетеді бірақ бір кей, кей кезде адамдар осы депрессияға түсіп кеткеннің себебінен сол мүмкіндіктерді көре алмай жатады соны көрсету үшін осындай э, құдай сонда психолог мамандарды жаңағыдай достарын солай жіберіп адамды кішкене ә, шынайы өмірге алып келіп отырады яғни э, бір біріне себеп қылады дейсіз әрине бір біріне себеп етеді ол барлығымыз алла тағаладан тәуекел етіп дұға жасау керекпіз міндетті түрде ә, екінші кезекте бұл әйел айтып отыр ғой кешірім бердім деп осы аффирмация болсын визуализация болсын қандай да бір мәселелеріңіз немесе бір қандай да бір нәрсе орындалу үшін адам ішкі жан дүниесін тазартып алу керек мысалға мен де өзімнің клиенттеріммен жасаған кезде басында барлық өкпе ренішінен бұрынғы мәселелерінен психологиялық жарақаттармен жұмыс жасалғаннан кейін ғана осындай жақсы сөздер армандары деген сияқты олар орнығады ал адамда жаңағыдай өкпе реніш жаңағыдай кешіре алмаушылық сияқты сезімдер болған кезде оған қалай ә, тырысса да ол адамда жаңағыдай арманына Э, жаңағы жақсы сөздерге орын болмайды бұл келіншектің айтып отқаны өзінің күйеуіне деген махаббаты отбасын ойлап аздаған болса да өзін кішкене өзінің фокус дейді ғой өзінің назарын жақсы жаққа аударып отыр ғой ол да көмек бірақ дегенмен де егер күйеуіне деген қарым қатынасыңыз күйеуіңізге деген жаңағыдай бәрібір де іште күмән қалса ол нәрседен күйеуіңізбен ашық отырып сөйлесіп уағдаласып келісіп деген сияқты келесі кезекте қайталамауына солай дұрыстаған дұрыс өйткені кейде адам олай сенім өзін өзін сендіре беріп күйі өзгермесе де ол адамға ертең бір ауыр соққы алып келуі мүмкін сол жағында ойлаған дұрыс түсінікті енді бір ғана жауабымызбен екі бірдей көрерменіміздің сұрағына жауап бердік деп ойлаймын ең бастысы ә, жаңағы жалғыз ғана айтатын нәрсеміз сол қағазға ғана жазып қоймай құдайдан сұраңыз дұға етіңіз маңдайыңызды сәждеге қойып аллаға жалбарыныңыз бәрі жақсы болады енді бізге хабарласқан екі бірдей көрерменіміз бар екен тағы да студиямызға қосайық кеш жарық тікелей эфирдесіздер қандай сұрағыңыз бар мен имамнан сұрамақшы едім енді жаман бөлек қалай кетуге болады жаман әдет менде жаман ой а жаман ой қалай кетуге болады иә, иә жақсы түсінікті енді келесі көрерменіміз қосайық сұрағыңыз түсінікті рахмет қандай сұрағыңыз бар тыңдап тұрмыз менің сұрағым бар еді қазір инстаграм желісінде фицай ғылым фицай ғылым келіңіздер сабаққа келіңіздер соған соған білейік деп едім сол қаншалықты дұрыс жақсы иә рахмет сұрағыңыз түсінікті ә, енді қос көрерменіміздің сауалына бір қысқаша жауаппен қайырсақ жаман ойдан қалай арылсам болады дейді енді жаман ой ә, себебін білуіміз керек не ойлайсыз ә, мысалы ә, оның ә, жоғарыда қарындасымыз айтқандай мына ә, жастық кезде травмалар болып қалған болуы мүмкін ол бір нәрсе және яғни дұрыс емес тәрбие дөрекілік әке шешесінің немесе қоршаған ортасының дөрекілігі содан бір травма алып қалған болуы мүмкін оны әлбетте сол мамандарына психологтарға қаралуы ә, бір және өсиет етіледі енді екінші мәселе жаман ой кейде денсаулықтан туындайды кейде мына жаңағыдай мына медик мамандар айтып жатады ә, почканың ауруы адамды қорқақтыққа апарады дейді иә сондықтан денсаулығында бір ақат бар ма жоқ па онда бір жақсы тексерілу керек ендігі нәрсе жаман ой діни руханият жағынан адамның күнәсі болса жаман бір әдеттері болса ол адамды жаман ойға итермелейді психикалық және тұрақсыздыққа апарады сондықтан мына күнәдан э, мүмкін өзі жасырып істеп жүрген бір күнәсі болуы мүмкін оны енді ешкім кесіп айтпаймыз бірақ э, өзі білет, соны бір э, қадағалау керек екінші арылу үшін Э, аллаға деген жақсы ойды қалыптастыру керек бір жақсы бір сондай бір э, еңбектер оқу керек э, бір руханиды руханиятын көтеретін содан кейін мына жаңағыдегі зікір дейді мына құран кәрімде алланы зікір етумен еске алумен дейді иә жүректер орнығады дейді жүрек орныққан кезде жаман ой кетеді сондықтан ә, кез келген ә, зікірдің түрі бар ә, аллаға мадақ айтамыз алла тағаланы пәктейміз иә кешірім сұраймыз сондай бір ә, лә деп Э, субханалла альхамдулилля салауат айтуымыз мүмкін аллахума салли аля сайидина мухаммад уа алих деп осы зікірлердің бірін өзіне ұнаған зікірдің бірін айтып жүрсе ә, иншалла осы жаман ойдан құтылады деп ойлаймыз жақсы керемет түсінікті э, енді жаман ой дегеніміз адамның бұл қорқыныш ойлары болуы мүмкін ал қорыққан кезде ол алла тағалаға сенбеушілік аллаға сенсе адам қорықпайды иә мысалы аллаға тапсырып қояды барлық уайымын болсын жаңағыдай қобалжып отқан болса алла көмектеседі деген сияқты ол бір екінші кезекте жаман ой ә, бұл сіз қай уақытқа дейін ойлап жүрсіз мысалға үш айға дейін жаман ойыңыз сізге бір керемет бір таңғажайып бір нәрсе сыйлады ма сыйламады ма өзіңізге анализ жасаңыз егер сыйламаған болса әрі қарай ойлаудың де мағынасы жоқ иә сол үшін ойлауды тоқтатудың бірнеше техникасын айтып өтсем қолыңызға арнайы браслет аласыз осындай содан кейін сізде қандай да өзіңізбен келісім шартқа отырасыз ә, мен бүгіннен бастап жаман ойымды тыяйын әрі қарай бұл менің өміріме ешқандай да әсері жоқ өзіңізбен келісім шартқа тұрасыз ә, айтасыз онда бүгіннен бастап ойламаймын қандай да бір сәтте адамның миында ол подсознание деп жатады ғой жаңағы бейсанамызға жазылып қалған ғой мен сондай мен мындаймын мынандай жаман жағдайлар болуы мүмкін деген сияқты сол нәрсе ә, бекітіліп қойғаннан кейін енді оны біз жақсы жаққа ауыстыру керекпіз сондай кезекте сіздің келісім шартыңыз есіңізде негативті ойлар туындаған кезде сол жақтағы браслетіңізді оң жаққа ауыстырасыз болды мен жақсы нәрселерді орын айтуым керек деп немесе қағазға барлық негативті ойларыңызды жазасыз да оны позитивті ойларға ауыстырасыз үшінші тапсырма бұл ә, жаңа барлық ойларыңызды ойша визуально түрде шегеге іліп қойдым деп таңертең ілесіз сіздің жұмыстарыңыз қарқынды жүруіне әсер етеді өйткені сіз күні бойы 24 сағат бойы жаман ойлайтын болсаңыз сіздің қолыңыз да жүрмейді энергияңыз да болмайды сол үшін сіз шегеге іліп қойыңыз кешке қарай егер сол ой керек болса қайтып киіп аласыз деген сияқты ғой сол сияқты өзіңіздің ойыңызды өзіңіз басқара аласыз ол өзіңіздің қолыңызда ә, сол үшін күнделікті егер сіздің жаман ойыңыз мазалай беретін болса міндетті түрде өзіңізге күнтізбе жасап қойыңыз так сағат сегізден тоғызға дейін мынадай жұмыс жасаймын тоғыздан онға дейін былай жасаймын мүлдем уақыт болмаған жағдайда ойлануға адамда ә, жұмыс істеген кезде адамның неше түрлі ойларды жағымсыз ойларды ойлауға уақыты да болмайды егер сіз қазір көп ойланып жаман ойлап жүрген болсаңыз сіз үйде ойланып отырып түк жасамай отырғаныңыздың себебі жақсы түсінікті енді бұл сұраққа да ағамыз жақсы жауап берді деп ойлаймын екінші көрерменіміздің сұрағы тікелей енді өзіңізге қатысты болып тұр ғой жалпы бір ауыз сөзбен айтыңызшы осы бір тағы ғылым деді ма қандай дейді жаңағы деді а фен иә фенши жаңағы э, неге ұқсас қой тасбақаны қойып қойып байып кетейін құрбақаны қойып қойып байып кетемін деген сияқты ол да бір мотивация адамға бірақ енді сол тасбақа адамдар байытып жіберді деп ойламаймын және сисай деді ма қандай ғылым түрі деді сисай да сисай бұл жаңағы санға қатысты мәселе ғой нумерология нумерология сисай қазір енді көбісі сол нумерологияға сенеді ол да бір мен өзім жалпы ол да бір ғылым деп айтады ғой бірақ сонда да адамның ол өзіне де байланысты егер сол нумерологиядағы сандарды оқып алып ол осы менің өмірім дейтін болса ол өзі сенгеннен кейін соны өміріне тартады ал оның, оның көмегінсіз де өзі жұмыс жасауына болады тікелей өмірмен ә, бұл жерде жаңағы сан адамның тағдырына әсер етеді деп сену ғой бұл жерде иә yeah. Иә. сандармен негізі осы шариғатымызда не дейді бір ауыз сөзбен қорытындыласаңыз дәл осы тақырыпты бізде мысалы мына қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ә, фатуа kz сайты бар осы осындай сұрақ жауаптар пәтуалар нумерология жайында ә, фәтуа шыққан бұл ә, жаңа шариғатымыз түбегейлі қарсы нәрсе құпталмаған құпталмаған нәрсе адамның сенімін Э, ауытқып жіберетін нәрсе яғни тағдырын санға байлап қояды ғой э, иә адамның өміріне тікелей сан әсер етеді деп ойлайды осы бір жақсы мысал айтып кетейін пайғамбарымыз айтады дінде жамандыққа жору жоқ дейді жамандыққа жору жоқ керісінше жақсылыққа жору бар дейді сондықтан мына жаңағыдегі жақсылыққа жоритын нәрсе болса ә, нумерология емес жалпы өміріңде жақсылыққа жоры бірақ жаңағы нумерологияда осындай болады екен деп өміріңді санға байлап қою ол санның алла ол да алланың жаратқаны ә, э, сондықтан бәрі алланың э, қолында деп э, төбегейлі сену мұсылманның парызы жақсы түсінікті енді бізге whatsapp желісінен де сұрақтар көптеп келіп түсіп жатыр солардың бір екеуін оқып беріп өтейін жалпы біздің тікелей эфиріміздің негізгі басты мақсаты осы көрермендерімізбен тікелей байланысу олардың сұрақтарына сауалдарына жауап беру болғандықтан жаңа телефонды да whatsapp желісінде қосып жатырмыз былай дейді психолог ханымға дейді сұрағым гипноз арқылы емдейтін психотерапевтке бару дұрыс па гипноз арқылы оған не дейсіз қысқаша жауап берсеңіз жаңағы айтып өткенім сол бейсананы гипноз арқылы самовнушение өзін өзі сендіру арқылы барлығы сол барлығы кіреді гипноз арқылы яғни бұның мен ол гипноздың негізі гипноздың кері әсері де болуы мүмкін сол үшін оны бармас бұрын адам <coughs> шынайы ойланып алу керек ол гипноз не үшін қажет сол сұрап керек ол адамға жақсы түсінікті енді ә, сізді сұрап жатыр қай мешітте істейді екен дейді мен фатима мешітінің найб имамы осы алматы қаласы бойынша пәтуаға жауапты маман болған жақсы түсінікті енді келесі сұрақ ә, дін қызметкеріне сұрағым үйде жануардың яғни жылқының суреті тұрса бола ма кейбіреуі болады дейді кейбіреуі болмайды дейді біздің енді мына ханафи мазхабында ә, сурет ілініп э, тұрса э, жалпы үйде болуы э, шкафта болуы немесе бір жабық жерде болуы қаш жоқ әл бірақ ілініп тұрғаны бізде құпталмайды мынау сызылған суреттер иә фотоға енді ғалымдарымыз айтады бұрын кезде болмаған нәрсе жаңа болған нәрсе фото шариғат қайшы болмаса болады дейді шариғат бұрынғы пайғамбарымыздың сөздеріне қатысы жоқ дейді бірақ сызылған суреттерде бізде ол тыйым бар сызылған суреттерде тиімді жанды нәрселердің жаңағы сызылған суреттері иә. ғой иә енді көрерменіміз тағы да тіпті сізді де қос мамандарымызды сұрап жатыр ә, сәлеметсіз бе қай мекеменің психолог маман екен білуге бола ма түркістан облысынан түркістан қаласынан жазып жатыр және де психолог ханымның нөмірін бере аласыздар ма қалай хабарлассақ болады деп көп көрерменім жазып жатыр енді құрметті көрермендер психолог маманымыз осы алматы қаласында ұлмекен сәндібек қыз деп әлеуметтік желіге жазсаңыздар шығады алдын ала жазылып хабарласып барыңыздар әйтпесе өзіміз де кейде хабарласып ала алмай жатамыз енді келесі сұрағымыз ештеңе қызық емес ешкіммен сөйлескім де келмейді не істесем болады алматы қаласынан енді ол өмірден, түңілген үмітін үзген түңілген адам немесе үміті бір сынып жаңағыдегі сондай сағы сынып қалған адам ғой сондықтан ол адам көбінесе осындай сағы сынатын жағдай өзіне өзі сүйеніп кетуі бәрін мен істеймін менің қолымнан келеді ойына сүйеніп кетуі жоғарыда айтылғандай сондықтан мына лампаны шығарған кезде мыңыншы рет сәтті тәжірибе болған дейді мыңыншы ретке дейін қаншама тәжірибелер болмай қалған дейді сәтсіздікке ұшыраған иә егер сен сәтсіздікті өміріңнің баспалдағы деп білмесең онда сен өмірде бақытсыз болып кетесің сәтсіздік сенің өміріңді жаңағыдай жоғарыға итермелейтін баспалдағы ол сәтсіздік сол алланың жіберген сынағы саған алла тағала сенің қалай қабылдайды екен деп сынайды сондықтан алла тағаланың сынағына көну иә және соған сәтсіздікке төтеп беру мұсылманның міндеті адамның және тіпті адамзаттың міндеті десек те болады сондықтан ол ә, санасын өзгерту керек жақсы енді ә, мына абайдың бір өлеңі бар ғой өзіңе сен өзіңді алып шығар еңбегің мен ақылың екі жақтап дейтін осыны көп адамдарымыз ұстанады екен өзіңе сен дегенді енді бір қате ұғымда түсінеді ғой мхм жалпы бұл жерде бірінші аллаға жаңағы өзіңіз айтқандай тәуекел етіп одан кейін өзіңнің жаңағы біліміңмен еңбегіңмен әрекет етіп шық деген мәселе ғой енді көрермендерімізге түсініксіз болып қалмас үшін айтып жатқаным енді сөз соңында бір қысқаша қорытты айтайықшы ә, бағдарламамыздың да аяқталуына аздаған уақыттар қалды сол себепті бір қысқа нұсқа көрермендерімізге түсінікті тілде аффирмация жайында бір тағы кеңес беріп өтейік ә, аффирмация деп басқа деп айта бермей адам өзінің рухани жағынан байытса эмоциялық интеллектісін байытып өзіне әрекет жасаса өмірін өзгертуге өзі құлшынып өзі әрекет жасайтын болса психологиялық өзімен жұмыс жасайтын болса орындалмайтын арман болмайды қол жетпейтін байлық болмайды сол үшін әр кезекте өзімен айналысқан дұрыс ішкі ресурсты дамытқан дұрыс ең бастысы жақсы аффирмация э, ол кемісті э, жоба десек те болады оның толық жобасы ол дұға сен аллаға тағы дұға қылып иә пайғамбарымыз айтқандай өлмейтіндей өмір сүруің жылдыққа жоспар қыл иә сондай бір ұрпақтарды ойла өз басыңды ойламай елді ойла алла тағаланың алдына қайтарыңды ойла сондықтан міне осы нәрсе болған кезде иә ә, себебін жасап тәуекел еткен кезде және аллаға дұға қылған кезде мына аффирмация дұрыс көрініске енеді сол дұрыс көрініске келеді жақсы енді түсінікті ә, біздің бағдарламамыз осымен өз мәресіне жетті алтын уақыттарыңызды бөліп арнайы шақыртуымызды қабыл алып келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз ә, алдағы уақытта да бір осындай қызықты әрі өзекті бір тақырыптарды қозғаймыз деген ойдамын ә, қозғаймыз деп айтпайын аффирмация болып қалған қозғаймыз деген ойдамын алла қаласа енді сіздердің сөздеріңізге алып қосарым жоқ енді көрермендеріміздің арасында бір аффирмацияға сенетін әлі де сол ғылыммен айналысатын көрермен болса онда сізге айтамыз бос арманның жетегінде қиялдап жүре бермей әрекет етіңіз ісіңізді аллаға тәуекел етіп тапсырып жұмыс жасаңыз сонда жоқ нәрсе сізде ойша емес шынайы түрде бар болады пайда болады біз сіздермен қоштаспаймыз құрметті көрермен келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз